Ja sam po nekom izložbenom običaju mislila pozvati, mislila predložiti da skratim ovaj uvodni tekst i da vas pozovem da u miru uživate u ovoj izložbi. Međutim, ovo nije izložba u kojoj se uživa u miru. Ovo je izložba koja poziva na komunikaciju, izložba koja mora potaknuti na neku reakciju, inače jednostavno nije, nije uspjela ja osobno nisam sigurna da se mogu nazvati aktivisticom. Ja se aktiviram kada moja točka trpljenja nepravde dosegne dosegne jednu točku preko koje ja više ne mogu preći. I mislim da tako funkcionira većina, većina ljudi. Međutim, znači, postoje da bi došli do, do, do te točke osještavanja nepravde. Osještavanja činjenice da se e, da se na nepravdu može djelovati i da se ona može promijeniti, e, tu postoji niz emotivnih i racionalnih okidača. I po toj logici je i ova izložba složena. Eh, ona je namijenjena eh, organizacijama, ona je namijenjena aktivistima, ali ona je namijenjena i onim ljudima koji eh, smatraju da su izvan tog jednog aktivističkog kruga. U ovom prostoru pokušali smo sabrati fragmente aktivističkih i umjetničkih praksi ove regije. Međutim, ta dokumentacija je isprepletena sa umjetničkim, sa umjetničkim radovima, prepletena je sa e, radovima kritičke umjetnosti, sa dokumentacijama e, umjetničkog aktivizma, isprepletena je sa prikazima e, umjetnosti koja podržava aktivizam. Međutim, to je recimo i rad Adele Jušić koji možete vidjeti u prostoriji sa strane. To nije rad koji se može opisati jednim od tih termina koje sam navela. E, to je rad koji jednostavno oduzima dah. I tu se sad vraćam onim okidačima koje sam spomenula ranije. E, ja doista mislim kako umjetnost može potaknuti na tijek razmišljanja, na, e, na razmišljanje da se doista može svojim djelovanjem potaknuti određena promjena. Međutim, da bi ta se promjena doista dogodila i da bi se ona pogotovo držala, potreban je zajednički rad ne samo aktivista, nego umjetnika eh, i ljudi koji aktivizam eh, podržavaju. Na cesti, u školi, u tramvaju, eh, u medijima, iza kulisa javnih politika. Jedino tako se te promjene mogu dogoditi i održati. Taj proces je dosta teško artikulirati, <laughs> čak i jednom obuhvatnom izložbom. Primijetit ćete da u ovom prostoru ima i e, knjiga. E, knjige ovdje nisu samo objekt, e, samo štivo za čitanje. One pokušavaju biti i objekt, one pokušavaju biti slika. Slika koja, koja predstavlja jedan moj osobni osjećaj odgovornosti prema recentnoj povijesti ove regije, koja predstavlja e, odgovornost prema e, svim aktivističkim naporima u ovoj, ovoj regiji, jer ponekad je dovoljan samo jedan znak da bi prenio poruku, kao što možete vidjeti nekoliko znakova u, u ovom prostoru, a ponekad ni knjiga nije dovoljna. Zato mi je jako drago da je ova izložba dio jedne kompleksnije cjeline, e, da je ona dio i konferencije, da, je ona dijelom, e, da će se razviti i nadograditi sa web stranicom koja slijedi ovaj projekt, e, jer e, jedino na taj način možemo započeti i zapravo dovršiti ovaj proces sistematizacije i autorefleksije aktivističkog rada u posljednjih eto, 30 godina.